C'est dingue Ulrich ah, Mais ça fait quoi 3-4 ans qu'on l'a pas vu Ouais, et là, du jour au lendemain, il débarque ici. Je vais être honnête, il a pas l'air de s'être arrangé avec le temps. Y a quelqu'un Aelita Aelita Je vais être honnête, je n'aime pas du tout la direction que prend les événements.